Haya ni mambo matano usiyoyajua kuhusiana na creative industry. Nataka leo ni share na nyinyi mambo matano ambayo unaweza kuwa uyafahamu na ni ukweli kuhusiana na creative industry hasa ya hapa Tanzania. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video huu unapewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design filmmaking pamoja na teknolojia. Kuna mambo kadhaa ambayo by the way ni ukweli kuhusiana na industry yetu, so ni vyema uyafahamu wakati unaendelea kujifunza, wakati unaendelea kufanya, wakati unafikiria kuingia kwenye creative industry, uwe aware na ujue namna gani ya kukabiliana nayo. Jambo la kwanza, inakuhitaji wewe mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili kuweza kujifunza kutoka kuto kujua chochote mpaka kumaster creative design skills kama unataka kuwa uh, graphic designer, kama unataka kuwa videographer, kama unataka kuwa uh, aina yoyote ya designer ambao uko kwenye industry ya creative, basi unahitaji at least mwaka mmoja na nusu kuweza kujifunza kumaster fundamentals, kumaster tools, kumaster kunetwork na watu, marketing na vitu vingine kama hivyo. Unahitaji mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili at least, huona sasa unaweza kuanza kufanya kazi. Kwa kama naingia kwenye hii industry, tambua kwamba unahitaji kuinvest muda wa kutosha ili uweze kujifunza zaidi, at least uwe vizuri kwenye kile ambacho nakifanya na uweze kudeliver kazi ambazo ni industry standard na zitakuwa uh, acceptable na zitakufanya wewe uweze kupata client au uh, kuweza kuhire. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba ili uweze kufanikiwa kwa haraka kwenye hii industry, ni lazima utafute mentorship na hiki ni watu wengi, uh, watu wengi sana wanakosa na wanakuwa wakifanya au kukichukulia poa. Lazima utafute watu au mtu ambao unamwangalia kama idol, anaweza akakuongoza wewe katika kile ambacho unakifanya, na anaweza kukupa inspiration za hapa na pale ambazo zitakusaidia wewe hasa kuto kukata tamaa na kuendelea kupambana zaidi ili kuweza kuifikia ndoto yako. Tafuta mtu ambaye yuko kwenye industry ambao unamuona wewe kama ni idol, kwa maana anafanya vizuri, anakuinspire basi fuatilia kile anachokifanya. Bahati nzuri uh, zaidi sahizi watu wengi sana ambao ni maarufu ambao unaweza ukawatazama kama uh, ah, aido wako au mentorship wako wako kwenye social media. Kwa hata usipobahatika kuwa naye karibu kwa maana ya mawasiliano au physical, unaweza ukatazama kile anachokifanya ukajifunza zaidi, au kama ni wengi unawatazama vile vitu ambavyo wanafanya, basi na wewe unapita hizo njia, unajifunza kupitia mistake ambazo wengine wamefanya na ah, namna yeye anavyoeleza basi itakusaidia kuweza kufika haraka pale ambapo unataka kufika kujifunza masuala ya creative. Jambo la tatu ni kwamba ni muhimu wakati unaanza karia uingie katika ajira, uajiriwe katika agency au kampuni yoyote, ili ujifunze namna ya kufanya kazi, ujifunze watu wanavyoishi ah, wanavyoishi kazini, ili hata kama baadaye unaamua kufanya kazi kama freelancer uweze kuwa na ujuzi mkubwa, hasa kwenye masuala ya business. Hichi ni kitu ambacho unakushauri wewe mtu yeyote ambao umeshaanza kujifunza design career, umeshafika level fulani ambao unajiona uko vizuri, tafuta kazi uajiriwe, ili ujifunze namna watu wengine wanavyofanya kazi, ili kufanya wewe uone namna gani, hata kama siku ukiamua kufanya biashara yako wewe kama designer, iweze kuwa rahisi zaidi kuweza kufika pale ambapo unataka. Ni kitu ambacho ni kizuri kukifanya, sio ah, kukichukulia poa. Mimi binafsi kimeweza kunisaidia sana kwa muda ambao nimekaa kwenye ajira nimeweza kujifunza vitu vingi sana hata mpaka saa hivi vitu ambavyo navifanya nimeweza kujifunza vingi kwenye ajira wakati nilipokuwa nimeajiriwa. Kwa hiyo fanya maamuzi, ajiriwa, jifunze vitu kwa malengo, ukiwa unajua kwamba baada ya muda labda unataka kufanya mambo yako au unataka kukua zaidi, kwa maana kama ulikuwa umeajiriwa kwenye ajira ya kwanza uperform vizuri, ujifunze, ili ukienda kwenye next uh, ajira uweze kulipwa vizuri zaidi na kuongeza value yako kama designer. Hiyo itakusaidia sana na kuweza kustrive na kufika mahali kwa haraka sana. Jambo la nne ambalo natakiwa kulijua kwenye creative industry ni kwamba agency nyingi, kampuni nyingi hazilipi vizuri madesigner. Huo ni ukweli mchungu, na kwa namna moja ama nyingine ni kitu ambacho kinaweza kukatisha tamaa, lakini huo ndo ukweli, lazima tu accept na tutafute njia ambazo zitatufanya tuweze kulipwa vizuri, aidha kujiboresha zaidi katika skills zetu, kutafuta njia zingine ambazo zitatufanya tutupambanie hilo tuweze kulipwa vizuri, hicho ni kitu ambacho mi nimeprove na nimekiona kwa experience yangu kubwa ya kufundisha watu watu wanavyokuwa hired na kuwa napata uh, ah, notification au nakuwa notified kwa bwana nimepata kazi sehemu fulani na mtu anakuweka wazi bwana wameniambia watanilipa hivi na wengine wanakuja kwangu kama ni washauri kwa bwana nataka kwenda kuajiriwa sehemu fulani wanasema nitalipwa hivi na hivi wewe unasemaje so ni kitu ambacho nimeprove baada ya kufanya na kuangalia nimegundua kwamba malipo kwa madesigner wengi wa kitanzania sio mazuri. Kwa kama unaingia kuwa aware na hilo, na kama unataka kipato kikubwa zaidi, unaweza ukatumia ajira kama sehemu ya kujifunza, ili baadaye uweze kutengeneza kipato kikubwa zaidi ambacho unakitaka ili kuweza kumove au kukua katika maisha yako na katika karia kiujumla. Jambo la tano na la mwisho ambalo natakiwa kulijua, namba ya madesigner au watu wanaoingia kwenye creative design kwa sasa inakuwa na imeshakuwa kubwa. What does it mean? Competition pia ina, inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo nini kitakufanya uweze kufanikiwa au kukompiti sokoni? Tengeneza uniqueness, kuwa tofauti, strive, jifunze kila kitu, tengeneza soko lako au watu wako ambao wanakuamini, piga hela, maisha yaende. So hicho ni kitu ambacho sio cha kukichukulia poa, ni kitu kizuri pale madesigner na watu wengi wanapoongezeka na kuleta competition, wanaleta uh, urasimishaji wa tasnia yetu, tunaweza tukaja kulipwa vizuri zaidi hapo mbele na tukatengeneza kipato kizuri na tukawa rasmi lakini hiyo ni changamoto pale kwa madizaina wengine na watu ambao walioko kwenye creative industry, kwamba tufahamu kwamba kinachoendelea ni kitu ambacho natakuwa tuwe aware nacho na tujue kwamba saturation ya kwenye industry inaendelea kuongezeka, kwao lazima tuwe awea Hayo ni mambo matano ambayo nilitamani kushia nawe siku ya leo, kwamba jambo la kwanza, lazima utumie zaidi ya mwaka mmoja na nusu au hadi miaka miwili kujifunza design karia Jambo la pili, tafuta mentorship ambayo atakuongoza wewe kufika pale ambapo unataka. Jambo la tatu, kama unaanza karia, ni vizuri kuajiliwa ili uweze kupata experience career wise, lakini pamoja na business. Jambo la nne ni swala la malipo. Designers wengi hawalipwi vizuri katika hizi agency au kampuni nyingi. Na jambo la tano, kuna saturation kubwa au kuna watu wengi wanaingia kwenye creative industry. So ili uweze kuini, tengeneza utofauti na wengine ili uweze kufanikiwa. So nafikiri umeweza kujifunza. Naamini somo la leo limeweza kusaidia wewe kujifunza kwa namna moja ama nyingine. So acha maoni katika sehemu ya comment, na mimi nitajumuika na wewe katika sehemu ya comment ili tuone namna gani ambavyo tunaweza kusaidiana zaidi na kushia kwa pamoja mawazo na kile ambacho wewe unafikiri. Lakini subscribe kama hujafanya hivyo, tembelea website yangu ya joelmediaeducation.com ujifunze mambo yote yanayohusiana na creative design. Unaweza ukajifunza mambo ya video editing kwa kutumia software kama Premiere Pro, motion graphics kwa kutumia software kama After Effects uh, na program zingine za graphics kama Photoshop, Illustrator na mafunzo mengine mengi ambayo yanaweza ka value kwenye kile ambacho anakifanya. Bahati nzuri zaidi kuna course zingine ambazo ni free zaidi, unaweza uh, ni free kabisa, unaweza ukajifunza na kuadi value ya karia yako. Sina ziada, see you next time.